Bon, déjà, je vais muter l'autre. Hop, l'autre. Va te faire enculer, sahbi. Y a rien, je m'en bats les couilles. Y'a a que de la haine. Quand tu vois mes yeux, tu vois que, du noir, que les ténèbres. Eh, tu vas jamais m'arrêter, je suis, sans, je suis sans pitié, je vais tout baiser encore, je Let's go Rack rack euh. In night of night, baby euh. السلام عليكم مطنح ديال السلاح اصحابي شلوكا تيا تيا تيا صالشيا تيا هاي هاي دي با تيكوكا يا جيموند لا الدقلنج هذا شريك يلفه فوالا ترى الله رجعوا هنا انوك نوفا نايس down and let down. Carry the game. Let's go, baby. Woo! Il y a du monde par là. Putain. One down. J'ai besoin de couverture. Ah bon. Mort. Que, que, que, que Allez شي جور مات صاحبي يا جماعة derrière moi cover me Nice Let's go baby Il est avec lui, là. Non viens pas, viens pas, reste là-bas, camp euh, là-bas, camp là-bas الراك ديال السيكات اصحبي ليتس جو الراق الراق اها اها بيبي ليتس جو Quoi Non, ne me suivez pas, suivez ton collègue raciste là. Dégage. Ne me suivez pas. Il y a du monde sur le HQ. Je sais que vous venez pas, mais je vais les dégager. Ah. Nice, let's go. And down. Euh, deux down. Je rush. Rack. Oh Derrière moi, derrière moi Il est avec moi J'ai besoin d'aide Il est down Nice Il y a du monde sur euh, le villa J'entendais pas, jardin, jardin, jardin ah. Coucou Ah bon, conviction lighter. Let's go bébé Y'a du monde, y'a du monde par là. Il a besoin d'aide. Ah! Essa eh, tá caralho, deixa. Sara, Sara, não faz. Eu não faço. Ei, ei. One down. Soma, Soma, Soma! Ah, fuck! Jérémy! Géronimo! Ah. La zone, la zone, je vais mourir. كورة صاحبي كور كورة صاحبي هوبلا Ça va, on est bon, on n'est pas bon. Allez, let's go, bébé. Ferocha. Ouh, Ferocha. Il y du monde ici. Allô, bébé. Allô, bébé. Uh, uh, baby. Uh, uh, uh, uh. Contact! Contact! you y not a response. Wait, wait! you Oui, not Il Allez. Hey, let's go. <laughs> ايه وي شي شوط النايت اصحابي كسكسيك كسكسيك كاري ذا جيم بوندو غاسيزبا شي مديقوت اصحابي اه اه اه اه اه اه اه رزمي Gas moving. كوا نوال جيسا ليتس جو توب توب 1 إلا لا عليه عليه خويا شيشة ذا نايت شيشة ذا نايت يا شيش شيشة ذا نايت ليتس جو بيبي الرق الرق الرق الرق الرق كاس كاسيك بوندي غاسيست كاري ذا جيم سيسو جيوا ليتس جو صاحبي فانكيل سامي 400 دامج الرق الرق ايد وينكس مينكس الي شارتي الشار معكم دي جي نسيم سبسكرايب تو ماي شانل سي يو ليتر سي سو جي وان افيك دي لاتكس صاحبي اكس ام كات لالي بق بق رق رق